რა უნდა მას რა უნდა გორტი ჰოს ამაგდე ვარდო იმდანად ხათრო შენი გოგოს პოსი შვება ვილოც ვალგებ ლაიერებზე ვიგიდებ ყლეზე და ასაებ ნებს არც მანკა მაგრამ ამ თამაში სამეფე დიმე ძიმა გრაგორცევი რაზო საუბრო მხოლოდ მე ვიცი ეს მე ხუთა ტრეკია ბიჩეისი ვითომ განგებს მამა ეკუთვნილ შუათი თები მაგს კონჯის მესა ხალხო შეფუს ვიტაკი არ არის ერთობიან თქვენ ერთობით რებუსი ვიხარჯები თელი რესურსი გაგას პოსტი შვება რელაც რა უნდა მას რა უნდა გავარტყი ჰოს ამა გადდე ვარ გოდ იმდენ ადრო შენი გაგას პოსტი შვება რელაც ვალგე მაიერებზე ვიგიდებ ყლეზე და ვასაინებს არც მანქანებზე